und herzlich willkommen zu einer neuen Folge International TV. Letztes Mal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Integration? Wir haben herausgefunden, die Namen spielen eine entscheidende Rolle. Doch diese Erkenntnis reicht uns noch nicht. Wir sind weiter auf den Straßen geblieben und haben für Sie nachgeforscht, was macht eigentlich den Deutschen aus? Ja, danke an Studio. Hier sind wir auch wieder auf den Straßen auf der Suche nach den neuesten Passanten. Und da sehen wir schon den nächsten Reintorkeln. Mein Herr, mein Herr, eine Sekunde, warten Sie kurz. Was denken Sie über Integration? Was halten Sie davon? Und was könnte man besser machen? Bier. Bier, Dankeschön. Vielen Dank. Ich gebe zurück ins Studio. Wir lernen, Integration ohne Bier funktioniert überhaupt gar nicht. Dazu haben wir unser Versuchsobjekt, äh, Freiwilligen, Herr Horst Herbert, eingeladen. Herr Horst, willkommen. Nein. Wie geht es Ihnen seit Ihrer Namensänderung? Scheiße. Das ist hervorragend, denn heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Hier ist Ihr eigenes deutsches Bier. Bitteschön. Ich trinke Aber Bier. das ist noch nicht alles. Wir gehen Was weiter auf die Straße und haben noch mehr herausgefunden. Ja, danke schön ans Studio. Und hier sind wir auch schon auf der Suche nach den neuesten Passanten. Und da haben wir schon jemanden. Junge Frau, junge Frau. Ja, kommen Sie her. Was ist für Sie Integration und was halten Sie davon? Was gehört zum Deutschsein richtig dazu? Ich würde sagen, Essen. Essen gehört dazu. Also gutes deutsches Essen, deutsche Küche. Ähm, Zum Beispiel, was würde dazugehören? Eine deutsche Wurst. Was so. noch? Ähm, die gute deutsche Marmelade von der Oma, die selbstgemachte. Sie hören, meine Damen und Herren, das ist es. Genau das. Ich gebe wieder zurück ans Studio. Vielen Dank. Wurst. Wer hätte das Darf gedacht? Natürlich funktioniert richtig Integration nicht Aber ich bewege Wurst. Und nicht zu vergessen, Omas selbstgemachte Marmelade. Richtige Integration funktioniert nicht ohne sie. Hm? Oh. Und ein richtiger Deutscher spült nach. Hm. Hm. Ist das schon deutsch genug? Schalten Sie dafür auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt IntegrationsTV. Ah.